Grazas, Presidenta. Bo día a todas e a todos. Eu quero empezar hoxe esta primeira intervención no Pleno felicitando o povo catalán polo resultado nas eleccións do pasado domingo e felicitar expresamente a CUP polo seu resultado e o seu éxito electoral. Cuestión que en Galiza pois parece máis complicada poder falar de dereitos de nación e de recoñecemento de nación, así como desenvolver políticas dirixidas a mellorar as condicións sociais e económicas do noso povo. Agradecer ao Consello de Contas o seu traballo e lamentar que a maior parte do mesmo sexa desbotado polo PP nun acto de absoluto desprecio pola súa labor e polo povo galego. Das 40 resolucións, tres foron aceptadas e o resto rexeitadas. Foi rexeitada, por exemplo, a resolución número 1 que pretendía dotar o Consello de Contas dos medios humanos, materiais e tecnolóxicos necesarios para realizar a súa labor de prevención e loita contra a corrupción. Non se entende como a ningún organismo se lle pode encargar unha labor e despois non darlle os medios nin materiais nin humanos para que a realice, a non ser que toda esa cuestión non sexa máis que pura propaganda. Igual que a resolución número 2, donde se nega o, a cumprir todas as recomendacións do Consello de Contas. Tamén eh, Temos que decir que estamos neste debate precisamente porque a oposición ten que convencer o goberno de que cumpra as recomendacións do Consello de Contas en vez de estar aquí escoitando cales son as recomendacións que non cumple a Xunta e cales son os motivos para non cumplirlas. Estos son os grandes absurdos da pseudodemocracia na que vivimos. Así, o Partido Popular rexeita, sin ningún tipo de explicación, as recomendacións que fai o Consello de Contas e que están recollidas na resolución resolucións do Grupo Mixto TES 4, 5 e 6 e que van dirixidas a integrar os organismos e entidades autónomas na Conta Xeral da Comunidade Autónoma dentro do Plan de Contabilidade do ano 2010. É dicir, con cinco anos de retrasos, o Consello de Conta sigue reclamando esta eh, actuación. Tamén a resolución número 8 que instaba a abandonar a práctica de recorrer a ampliación de decretos para gastos que non son imprevisibles, a resolución número 9 que instaba a abandonar a práctica do abuso da utilización do programa de imprevistos, a 10 que instaba a abandonar a práctica de empregar o fondo de contingencia como unha ferramenta de gasto corrente, ou as 11 e 12 que pedían o cumplimento da anualidade orzamentaria, acabando co desplazamento das obrigas a exercicios futuros. Remate o tempo porque a verdade é que cinco minutos para falar de todo o debate sobre o informe do Consello de Contas é excesivamente pouco tempo, pero decir tamén que foron rexeitadas todas as emendas dirixidas a conseguir unha maior transparencia no uso dos fondos europeos, así como na racionalización do sector público instrumental e render as contas dos fondos de capital de risco. Tamén as resolucións 27, 28 e 29 que instaban a Xunta a implementar un acordo coa representación legal dos traballadores e das traballadoras en relación cos plans de actuación de, fega, de fegas para que este se, se atinxe os obxectivos a alcanzar, que a adecuación da programación dos cursos estea en relación coa demanda formativa e elaborar, xunto coa representación legal dos traballadores, unha RPT de fegas que distribuya o personal por áreas funcionais con indicación dos requisitos necesarios para o desempeño dos postos. Tamén a resolución número 30 que instaba a Xunta a erradicar a práctica de formalizar contratos temporais que se renovan sucesivamente gravemente vulnerando os dereitos dos traballadores e precarizando as condicións laborais dos traballadores públicos. Tamén as 31, 32, 33, 34, 35 e 40 dirixidas a fiscalizar a labor dos ergas e a fiscalizar fundamentalmente tamén a o ocurrido no Hospital Álvaro Cunqueiro en canto á concesión da obra, cumplimento de cláusulas, incumplimento do custe e o custe engadido polas deficiencias detectadas. Tamén a resolución 3678 que instaba a controlar os, os servicios sanitarios concertados e a cesar na súa política de seguir concertando servicios sanitarios, tal como manifesta o propio Consello de Contas que dá voz la alarma. E para final, a analizar a resolución número 39 que volva a insistir na necesidade de fiscalizar a labor asistencial que está realizando o Hospital Povisa discriminando cales son os ingresos e gastos da parte privada e cales son os ingresos e gastos da parte pública gracias, para eh, garantir que os cartos públicos non son usados para actividade privada. Nada máis, moitas gracias.